Всем привет! И я решил снять странное видео, в котором я просто играю в одну игру под названием Миллиметр. Это небольшая игра про строительство метрополитена, созданная в минималистичном стиле. Сегодня мы будем проходить различные карты, и я не буду комментировать то, что я делаю на экране из-за того, что у меня возникли проблемы со съемкой очередной части гайда, выход очередной части задерживается. Ну а пока просто послушайте хорошую музыку. Thank you.